Hey my lovely friends on the internet. Mana bugun sizlar bilan yana bir ajoyib va chiroyli kuylangan inglizcha qo'shiq tarjima qilamiz. Bugungi qo'shig'imiz nomi Perfect. Ingliz qo'shiqchisi Ed Sheeran tomonidan aytilgan. Menimcha bu qo'shiqni ko'pchiligingiz bilasiz. Hmm, Juda ham mashhur qo'shiq va qo'shiqchini ham menimcha ko'pchilik tanisangiz kerak. Ed Sheeran ingliz qo'shiqchisi, ya'ni UK dan. Xo'p, perfect ma'nosi mukammal degani, ya'ni hech qanday kamchiligi yo'q, mukammal degani. mukammal darajada yoki bexato ho'p bu qo'shiqda siz juda yam ko'p ingliz tilida ishlatiladigan ya'ni kundalik hayotda ishlatiladigan va o'sha kinolarda qo'shiqlarda ko'p uchraydigan inglizcha so'z va iboralarni hmm, o'rganishingiz mumkin umid qilaman bu sizlar uchun foydali bo'ladi albatta o'z fikringizni videoni ko'rib bo'lgandan keyin komment yozib qoldirishni unutmang ho'p hozir qo'shiqni ozgina hmm, eslashga harakat qilamiz manimcha hmm, esingizga tushsa kerak ozgina boshdan aytsam hozir harakat qilaman ozgina o'xshatishga hop I found a love for me Darling just dive right in And follow my lead Well I found a girl Beautiful and sweet I never knew you were the someone waiting for me. Xullas shunga o'xshash aytgan. Hmm. muhimi qo'shig'ini qanday aytilgan emas balki tarjimasiga e'tibor beramiz so'zlarni iboralarni o'rganamiz ho'p qani boshladik i found a love for me i found a love for me hmm. men topdim deyapti e, love sevgi e, for me men uchun ya'ni o'zim uchun men o'zimga e, sevgi topdim deyapti found findni ikkinchi shakli find ya'ni э, noto'g'ri fe'l o'sha noto'g'ri fe'lning ikkinchi shakli agar siz noto'g'ri fe'lni o'rganish niyatingiz bo'lsa o'rganmoqchi bo'lsangiz e, meni shu noto'g'ri fe'llarga mm, bag'ishlangan video darsligim ham bor shuni ko'rib e, ko'p ishlatiladigan noto'g'ri fe'llarni o'rganib olishingiz mumkin ho'p davom etamiz i found love for me demak men o'zim uchun e, o'zimga sevgi topdim deyapti darling darling mm, o'sha yoqtirgan kishisini yaqin kishisini darling deb chaqiradi ya'ni azizim degani darling yoki darling darling amerikanchada talaffuz qilmoqchi bo'lsangiz just dive right in just dive right in aha aytyapti just shunchaki faqatgina deyapti dive right in ho'p dive degani sho'ng'imoq dive right in uh, right in to'g'ri ichkariga deyapti Э, shunchaki faqatgina shunchaki э, to'g'ri ichkariga sho'ng'i deyapti to'g'ri ichkariga sho'ng'i ya'ni manimcha bu yerda mana shu narsa nazarda tutyapti э, o'sha sevgi ichiga sho'ng'i men bilan deganda degan ma'noni nazarda tutyapti chunki bu yerda aytganda i found a love for me men o'zimga sevgi topdim darling azizim deyapti men bilan uni ichiga sho'ng'i demoqchi just dive right in dive in degani ichiga sho'ng'imoq dive right in degani mana bu right bu yerda e, ma'nosini kuchaytirib beryapti inni to'g'ridan to'g'ri ichiga demoqchi to'g'ridan to'g'ri ichiga sho'ng'i and va follow my lead follow my lead mm -hmm. follow degani ergash ergashmoq follow ergash deyapti my lead Uh, my lead lead degani yetaklamoq man ya'ni meni narsamdan men yo'l boshlayman sen ergash demoqchi my lead uh, lead o'sha yetaklash ma'nosida biror kimni misol uchun qo'lidan olib yoki orqangizda ergashtirib ketsangiz siz oldida ketyapsiz oldida ketayotgan kishi uh, lider bo'ladi ya'ni yetakchi lead o'sha yetak yetakchilik qilish degan ma'noda meni orqamdan yur meni orqamdan ergash demoqchi well uh, I found a girl mm -hmm. xo'sh deyapti uh, bu tarjima qilish unchalik muhim emas bu yerda tarjima unchalik bermaydi ham hop I found a girl uh, men topdim deyapti qiz men qiz topdim I found a girl men qiz topdim beautiful beautiful uh, va and sweet chiroyli va sweet shirin yoqimtoy beautiful yoki beautiful deb tarjima qilishingiz e, talaffuz qilishingiz ham mumkin ho'p ho'p e, deyapti xo'sh deyapti men e, qiz topdim chiroyli va yoqimtoy sweet shirin deyapti i never knew you were the someone waiting for me i never knew men deyapti never hech qachon knew bilmagandim men hech qachon bilmagandim you were the someone sen deyapti the someone o'sha bir kishi o'sha e, o'sha kimdir ya'ni o'sha bir kishi waiting kutayotgan for me meni e, endi tarjimasi men hech qachon bilmagandim sen o'sha meni kutayotgan kishiligingni meni kutayotgan odamligingni bilmagandim you were the someone sen o'sha bir kishi waiting for me meni kutayotgan ho'p davom etamiz Cause we were just kids when we fell in love. Mm -hmm. Cause, cause. Mana bu cause, uh, because. Chunkini uh, odatda o'sha gapirganda ishlatiladigan anaqa shakli. Nima deydi? Qisqa shakli. Because yoki cause, cause. Ma'nosi bir xil. Because we were just kids. Biz shunchaki bolalar edik. Kids. We were just kids. biz shunchaki bolalar edik when qachonki we biz fell in love fell in love hmm? Sev, uh, sevib qolganimizda uh, fell in love sevib uh, fall in love fall in love sevib qolmoq degani fell um, bu fallni ikkinchi shakli ya'ni oddiy o'tgan zamon uchun noto'g'ri fe'llarni uh, noto'g'ri fe'lga kiradi bu ham fall fell uh, ma'noda ikkinchi shakli shu fe'l bo'ladi ho'p endi aytyapti demak chunki e, biz sevib qolganimizda shunchaki bolalar edik not knowing not knowing what it was mm -hmm. bilmasdan nima ekanini u nima ekanini demak u nima ekanini bilmasdan e, biz shunchaki e, nima deyapti biz bir bir biz sevib qolganimizda bolalar edik biz shunchaki bolalar edik nima deyapti o'shani bilmasdan biz qilgandik deyapti biz bilmasdan uni nimaligini bilmasdan sevib qolgandek degan ma'noda not knowing bilmasdan what it was nima ekanini I will not give you up this time I will not give you up this time mm -hmm. aytyapti I will not give give you up give up degani o'sha tashlash kechib yuborish biror nimadan kechish butunlay kechib yuborish endi men seni anaqa qilmayman deyapti bu e, this time bu safar degani demak men bu safar e, sendan kechmayman demoqchi sendan kechmayman i will not give you up this time men sendan kechmayman bu safar seni tashlab ketmayman degan ma'noda darling just kiss me slow your heart is all i own mm -hmm. darling azizim deyapti just kiss me slow uh, kiss uh, just shunchaki uh, kiss degani uh, just shunchaki kiss degani o'sha o'pmoq uh, kiss me meni shunchaki o'p slow deyapti asta sekin sekingina meni sekingina uh, sekin o'p deyapti your heart your heart is all i own mm -hmm. your heart sening yuraging your heart is all i own E, e, seni yuraging men o'sha men egalik qilgan hammasi faqatgina seni yuraging demoqchi your heart is all i own all i own e, barcha men egalik qilgan narsa bu seni yuraging demoqchi your heart is all i own and in your eyes and in your eyes va in ichida your eyes seni ko'zlaring demak seni ko'zlaringda deyapti your holding mine your sen holding hold ushlamoq mine menikini demak aytayapti, sen ko'zlaringda menikini ushlayapsan ya'ni meni ko'zlarimni ushlayapsan ko'z e, bir birimizga e, demak ko'zi bir biriga tushib turibdi mana shu narsa nazarda tutyapti bir birini ko'rishi mumkin e, ko'zi bir biriga qarab turgan sen ko'zlaringda meni ko'zlarimni ushlab turibsan hold ushlamoq o'sha mind deganda ko'zini nazarda tutyapti ho'p cause we were just kids when we fell in love not knowing what it was i will not give you up this time darling just kiss me slow your heart is all i own and in your eyes you're holding mine shunga o'xshab aytgan davom etamiz baby i'm dancing in the dark with you between my arms mm -hmm. baby deyapti o'sha baby deb mm, yoqtirgan kishini erkalab chaqirishni chaqirishda baby deydi o'zi baby ma'nosi o'sha chaqaloq degani i'm dancing i'm dancing men raqsga tushyapman in the dark in ichida dark qorong'u in the dark men qorong'uda qorong'ulikda raqsga tushyapman with you with you sen bilan between hmm, between degani e, orasida o'rtasida degani my arms between my arms arm degani hmm, qo'l qo'lni arm deydi meni qo'llarim orasida sen bilan ya'ni seni o'sha meni qo'llarimni orasida ushlab raqsga tushyapman deyapti ya'ni qorong'ulikda ba uh, barefoot on the grass barefoot on the grass barefoot degani uh, oyoq kiyimsiz yalang oyoq on the grass on ustida degani the grass grass degani uh, maysa yerda o'sadigan maysani grass deydi uh, demak o'sha maysa ya'ni o't ustida yalang oyoq uh, we are listening we are listening to our favorite song mm -hmm. we are the bus listening mana bu joyda listening deb g ni tashlab ketgan mana shu joyda odatda shu talaffuz qilganda listening deb nga oxiridagi o'zbek tilida aytganda g harfi yoki inglizchada g g ga urg'u berib talaffuz qilinmaydi balki listening listening tez aytganda listening we are listening to listening to shuning uchun xuddi talaffuz qilgandagi kabi yozganda ham xuddi mana shunda jini e, tashlab ketib tepasiga mana bunaqa qo'yib qo'yadi ko'p qo'shiqlarda buni ko'rishingiz mumkin kinolarni ko'rgan paytingizda ham e, agar subtitr bilan ya'ni subtitle bilan ko'rganingizda xuddi shunaqa holatlarni ko'rishingiz mumkin listening yoki mana bu joyda dancing deb jin e, yozmasdan dancing deb turib mana buni Э, o'zini yozib ketishi mumkin bunaqa holat juda yam ko'p keladi просто shu yerda g bor deb tushunsangiz bo'ldi we are listening biz tinglayapmiz listen tinglamoq we are listening biz tinglayapmiz to listening to ni tinglayapmiz our favorite song mm -hmm. bizning our favorite sevimli song e, qo'shiq biz sevimli qo'shig'imizni tinglayapmiz ya'ni o'sha maysa maysa ustida yalangoyoq biz sevimli qo'shig'imizni tinglayapmiz when you said you looked a mess when you said you looked a mess i whispered underneath my breath mm -hmm. when you said hmm, sen aytganingda when da qachonki yoki qachonki uh, you sen said sen aytganingda you looked a mess e, look bu yerda qaramoq ma'nosida emas balki hmm, ko'rinmoq ma'nosida ko'rinmoq ma'nosida tashqi ko'rinishga nisbatan ishlatilyapti ko'rinmoq e, sen ko'rindim sen ko'rinding a mess mess degani o'sha e, ifloslik bo'lsa kiyim kiyim ozgina iflos bo'lgan bo'lishi mumkin shu narsani mass deydi dirt deganga o'xshab dirt messy yoki dirty shu ma'nosi o'xshash sen aytyapti qachonki sen men kir bo'ldim ya'ni kiyimim kir bo'ldi deganingda mm, i whispered i whispered men pichirladim deyapti sekingina gapirdim ovozni past qilib gapirish whisper bo'ladi i whispered i whispered o'zi whisper anaqa degani hmm, o'sha sekin gapirish endi buni ma'nosini kuchaytirib yana aytyapti underneath my breath underneath degani underneath tagida degani biror nimani tagida underneath tagida my breath my breath uh, breath degani nafas nafas uh, nafasni breath deydi o'sha men nafasim ostida pichirladim deyapti men nafasim ostida pichirladim hmm. but lekin you heard it you heard it sen eshitding gapni heard here eshitmoqni ikkinchi shakli bu ham noto'g'ri fe'l but you heard it lekin sen eshitding darling azizim sen seni uni eshitding azizim you look perfect tonight you look perfect tonight sen ko'rinyapsan deyapti seni ko'rinishing mukammal bugun uh, tunda ushbu tunda seni ko'rinishing mukammal darajada seni ko'rinishing judayam zo'r demoqchi baby i'm dancing in the dark with you between my arms barefoot on the grass while listening to our favorite song when you said you looked a mess i whispered underneath my breath but you heard it darling you look perfect tonight hop mayli o'xshamasa ham ozgina aytishga harakat qildim hop davom etamiz well i found a woman i found a woman men uh, ayol topdim deyapti woman ayol kishi found findni ikkinchi shakli topdim men topdim xo'sh men topdim ayol, ayol topdim stronger than anyone i know stronger than anyone I know. Mm -hmm. Stronger, kuchliroq, uh, uh, than, uh, than ko'ra kuchliroq, anyone. Har uh, anyone I know. Uh, men bilgan har qanday kishidan kuchliroq deyapti. Anyone I know. Know bilmoq degani. Men bilgan, men bilgan har qanday kishidan dan dan ko'ra kuchliroq, stronger, kuchliroq. She shares my dreams. She shares my dreams. Mm -hmm. Share degani ulashmoq degani. U ulashadi, u ulashadi deyapti. Share ulashmoq, bo'lishmoq. My dreams, my dreams. E, meni anaqalarimni, e, orzularimni, my dreams. She shares my dreams. Ya'ni e, biz birga biz orzularimiz, ya'ni biz birga orzular qilamiz demoqchi. Biz birga orzular qilamiz. Meni orzularimni u ham nima qiladi qanaqadir nima deydi ulashadi biz bir birimiz bilan orzularimizni ulashamiz degan ma'noda kelyapti i hope that someday i'll share her home i hope uh, that uh, men umid qilamanki i hope that ho'p umid qilmoq men umid qilamanki someday uh, bir kun kelib qachondir kunlar kelib someday i'll share her home mm -hmm. men ulashaman men u bilan bo'lishaman deyapti her home uning uyini demak biz birga yashaymiz demoqchi biz birga yashaymiz demoqchi i found a love i found a love men sevgi topdim to carry more than just my secrets to carry more than just my secrets carry degani olib yurmoq degani biror nimani olib yurishni carry deydi olib yurish ko'tarib yurish carry carry more than just my secrets olib yuradi olib yurishga deyapti more than dan ko'proq nimadan ko'proq deyapti just my secrets meni faqatgina meni sirlarimdan ko'proq narsani olib yurishga uh, i found a love men sevgi topdim demak o'sha men topgan inson Э, faqatgina meni sirlarimni emas balki undan ham ko'proqni olib yuradi o'zi bilan olib yuradi demoqchi ya'ni men u bilan faqat sirlarimni emas ko'p narsalarni ulashishim mumkin demoqchi to carry love to carry love mm -hmm. sevgini olib yurish uchun a sevgini olib yurish deyapti to carry children of our own mm -hmm. to carry children of our own um, bizni bolalarimizni demoqchi carry children bolalarni olib yur, uh, yurish uchun ya'ni qaysi bolalarni deyapti of our own bizni o'zimizni deyapti bizning uh, bizning o'zimizning bolalarimizni olib yurishga olib yurish uh, yuradigan sevgini olib yuradigan demoqchi demak bu yerda o'sha sirlarimdan ko'proq narsani deganda shularni nazarda tutyapti davom etamiz we are still kids we are still kids but we are so in love mm -hmm. biz hali ham bolalarmiz still degani hali ham degani kids bolalar biz hali ham bolalarmiz but ammo we are so in love mm -hmm. biz deyapti judayam so judayam in love in love degani o'sha sevib qolgan sevgini ichidamiz deyapti biz judayam se, sevib qolganmiz sevgini ichidamiz deyapti fighting against all odds fighting fighting degani o'sha mana bu yerda g yo'q fighting fight urushmoq kurashish kurashmoq degani kurashib deyapti against against ga qarshi against all odds endi bu yerda against all odds bu bitta ibora bo'lib kelyapti bu yerda against all odds degani muvaffaqiyatga erishish darajasi muvaffaqiyatga erishish ehtimoli juda yam past bo'lishiga qaramasdan degan ma'noda keladi against all odds degani o'sha muvaffaqiyatga erishish ehtimoli juda yam past bo'lishiga qaramasdan yoki Э, aytaylik э, o'sha biz erishmoqchi bo'lgan narsalar narsalarga oldida muammolar juda yam ko'p bo'lishiga qaramasdan juda yam qiyin bo'lishiga qaramasdan fighting urushyapmiz deyapti urushib deyapti o'sha e, qiyinchilik bo'lishiga qaramasdan urushib deyapti kurashib ya'ni birgalikda kurashib I know will be all right this time I know will be all right this time uh, men bilaman deyapti i know men bilaman will be biz bo'lamiz all right ha? ya'ni yaxshi bo'ladi biz uchun hammasi yaxshi bo'ladi will be all right biz yaxshi bo'lamiz ya'ni yaxshilik bilan tugaydi buni oxiri degan ma'noda this time bu safar demak bu safar uh, hammasi yaxshi bo'ladi biz uchun men buni bilaman deyapti darling azizim just hold my hand just hold my hand э, shunchaki faqatgina э, hold ushla deyapti my hand meni qo'limni faqatgina meni qo'limni ushla azizim deyapti be my girl be my girl hmm, meni qizim bo'l deyapti ya'ni uh, be my love degan bilan bir xil meni qizim bo'l deyapti meni meni yoqtirgan qizim bo'l i'll be your man i'll be your man men seni anaqang bo'laman i'll be your man seni e, yigiting bo'laman degan ma'noda kelyapti i see my future in your eyes i see my future in your eyes men mm, men ko'raman deyapti men ko'ryapman my future e, men kelajagimni ko'ryapman deyapti see ko'rmoq men kelajagimni ko'ryapman in ichida your eyes sening ko'zlaring ya'ni sening ko'zlaringda men kelajagimni ko'ryapman baby i'm dancing in the dark with you between my arms buni tarjima qildik o'sha chaqiryapti baby deb yoqtirganini i'm dancing in the dark men qorong'uda raqsga tushyapman with you sen bilan between my arms qo'llarim orasida sen bilan raqsga tushyapman barefoot on the grass barefoot on the grass ho'p mana buni grass deb e, talaffuz qilsangiz ham bo'ladi grass desangiz ham bo'ladi ikkovsi ham to'g'ri barefoot yalangoyoq on the grass maysa ustida listening to our favorite song mhm. bizni sevimli e, o'sha o'zimizni sevimli qo'shig'imizni tinglab hmm, qayerda yalangoyoq ya'ni oyoq kiyimsiz maysa ustida when i saw you in that dress when i saw you in that dress men seni o'sha kiyimda ko'rganimda when i saw you qachonki men saw uh, seni ikkinchi shakli ya'ni bu ham noto'g'ri fe'l uh, qachonki men seni ko'rganimda nimada deyapti in that dress o'sha kiyimda dress degani kiyim degani o'sha kiyimda looking so beautiful looking so beautiful qanaqa deyapti sen uni ko'rinishini nazarda tutyapti judayam chiroyli ko'rini ko'rin ko'rinib demoqchi ko'rinding look, look so beautiful judayam chiroyli ko'rinding men seni noqiganimda e, o'sha kiyimda ko'rganimda juda ham chiroyli ko'rinding degan ma'noda i don't deserve this i don't deserve this deserve degani arzimoq degani arzimoq i don't deserve this men bunga arzimayman deyapti ya'ni sen shu qadar chiroylisanki men bunga arzimayman demoqchi i don't deserve this men bunga arzimayman darling azizim you look perfect tonight. Hmm. Sen mukammal daraja, sen mukammal darajada ko'rinyapsan. Yani hech qanaqa xatolik yo'q seni chiroyingda demoqchi. Ha, bu joyda muhim emas. Qo'shiqda eshitishingiz mumkin. Oh no no mm, degan joyi bor. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms. Ha, o'tib ketaman. Bu yerni tarjima qildik. barefoot on the grass we are listening to our favorite song buni ham tarjima qildik hop i have faith in what i see i have faith in what i see uh, have faith degani have faith ishonch ishonmoq degani faith o'zi ishonch i have faith men ishonaman deyapti in what i see in what i see ko'rganimga demoqchi what i see uh, nimaki men ko'rganimga men ko'rgan ko'rganimga ishonaman i have faith in what i see ho'p gaplarni sizga ma'nosini beryapman ya'ni nima ma'no anglatishini aytib ketyapman har bitta grammatik e, anaqa strukturalarga grammatikalarga e'tibor bermayapman juda yam chunki buni maydalab aytadigan bo'lsam ikki soat uch soatlik dars bo'lib ketishi mumkin shuning uchun sizga hozir qo'shiqni va so'zlar iboralarni ma'nosini aytib ketyapman davom etamiz now i know i have met an angel in person now hozir deyapti endi i know hozir men bilaman endi men bilaman i have met men uchratdim met met ham bu noto'g'ri fe'l ya'ni mitni ikkinchi shakli uchratmoq met ikkinchi shakli e, uchinchi shakli bu yerda have met ya'ni present perfect bilan kelyapti i have met an angel ya'ni э, farishtani uchratdim in person in person degani shaxsan degani in person mana shu holatda keladi in person shaxsan e, endi men bilaman shaxsan farishtani uchratdim ya'ni o'zim farishtani uchratdim and she looks perfect va u uni ko'rinishi judayam chiroyli u judayam chiroyli ko'rinyapti ya'ni mukammal darajada ko'rinyapti No, yo'q. I don't deserve this. Mm -hmm. Deserve o'sha arzimoq Yo'q, men bunga arzimayman. I don't deserve this. You look perfect tonight. Mm -hmm. Sen bugun judayam chiroyli ko'rinyapsan. Sen mukammal daraja, mukammal darajada ko'rinyapsan. Seni ko'rinishing mukammal darajada. Xo'p, mana do'stlar, mana shu bugungi darsligimizning so'ngi bo'ladi. umid qilamanki bu sizlarga ma'qul keldi o'z fikringizni albatta kommentariyada yozib qoldiring hmm, agar sizga yoqqan qaysidir qo'shiq bo'lsa uh, yozib qo'ys yozib qoldirsangiz kommentariyada albatta hmm, o'sha qo'shiqni ham xuddi shu darslik kabi tarjima qilishim mumkin xohlasangiz agar sizga bu qo'shiqni uh, lirikasi va qo'shig'ini o'zi kerak bo'lsa ya'ni qo'shig'ini skachat qilib olmoqchi bo'lsangiz men kommentariyada va opisaniyada linkini yozib qoldiraman Mm, agar qiziqsangiz albatta kirib skachat qilib olishingiz mumkin keyingi darslarda ko'rishguncha salomat bo'ling